Oh, j'aurais dû m'écouter maman. Promis, j'arrête le chocolat. Faut que je me tire, c'est dégueulasse. Oh, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca. Oh, ça y est, je fais caca. Ah non, c'est pas le moment. Ah non, c'est pas le moment. Entrez C'est ouvert Entrez, c'est ouvert. Hé, eh, attends Où vas-tu Hé, eh, attends Où vas-tu Tu veux un café Veux-tu un café Tu t'es perdu? Tu t'es perdu? Qui a mangé ma maman? Euh, elle me manque, moi aussi. Que puis-je pour toi? Que puis-je pour toi? Ne bouge pas et admire le travail. Ne bouge pas et admire le travail. Pourquoi tu dislikes Qu'est-ce que tu fiches ici Pourquoi tu dislikes Qu'est-ce que tu fiches ici Que puis-je pour toi Que puis-je pour toi Ne bouge pas et admire le travail. Ne bouge pas et admire le travail. Tu t'es perdu Tu t'es perdu Qui a mangé ah non, c'est pas le moment. Ah non, c'est pas le moment. Hé, eh, attends, où vas-tu Hé, eh, attends, où vas-tu Tu veux un café Veux-tu un café faut que je me tire C'est dégueulasse Oh, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca Oh, ça y est, je fais caca Entrez C'est ouvert Entrez C'est ouvert